егемен қазақстан газетінің 24 ақпандағы саны мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың бірқатар қабылдауымен басталып саясаттағы салмақты қоғамдағы өзекті жаңалықтармен жалғасты премьер министр асқар маминнің төрағалығымен өткен үкімет отырысында үш мәселе қаралды солардың қатарында ең алдымен үкімет ұлттық банк және қаржы нарығындағы макроэкономикалық саясатты жетілдіру мәселелері талқыланды өзге де ақпараттарды біліңіз келсе газет шолушысы сұңғат әліпбайдың 5 жылда 1 миллион отбасы үйлі болады мақаласына зер салыңыз бас басылымның бүгінгі санында мәдениеттегі маңызды мәслихаттар өңірдегі келелі мәселелер білім ғылымдағы салмақты сараптамалар және де спорттағы айтулы оқиғаларда орын алды Ел көлемінде іске қосылған парасат жолы орталығының саны бүгінде 4000 мыңға жоқтаған жаңа жобаға жұмылдырылған кітапханашылар қатары 10 мыңнан асып жығылады алдағы көктемде мұндай орталықтар қазақстанның барлық кітапханасында ашылмақ әлеуметтік һәм маңызды жаңалықтарды білгіңіз келсе газет тілшісі бану әділжанның жемқорлықты адалдық қана ауыздықтайды мақаласынан оқи аласыздар павлодар облысы әкімдігінің мәліметінше қазір өңірде жалға берілетін және несиелік тұрғын үйлердің құрылысы жүргізіліп жатыр соңғы екі жылда баспана құрылысында 12 пайыз өсім тіркеліп 2280 пәтерлі 35 тұрғын үй салынған бұл туралы аймақтағы тілшіміз фарида бұқайдың тұрғын үй құрылысы қарқынды бірақ мақаласынан таныса аласыздар жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі жаңалықтарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстанның 24 ақпандағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер